よろしくお願いいたしますありがとうございます 16年目を迎えることができました本当に小さかった子供たくさんの人に支えられてここで大きくなりました本当にありがとうございますまさに人生万事さようが馬だからこそ生かされている今に そして永遠のテーマ「愛と勇気」を一人でも多くの人に伝え続けます今年は千葉の礎を築いた千葉常種生誕900年戦いに勝つことよりも子孫繁栄と平和を愛した男 本当にこうやって踊らせていただいて拍手をもらうことが最高です温かいたくさんのご声援どうもありがとうございました